ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈਂਗ a ਫਾਰਮ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਭਰਨਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਬੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਬੁਕਸ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਖੋਲੋ ਅਗਰ ਬੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਪੈਨਲ ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ books data entry form highlighted ਹੈ ਫਾਰਮਸ ਨਾਮੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਕਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਲਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੌਕਸੇਜ਼ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਬ ਕੀ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸ ਅਗਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਟਮ ਟੂਲਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਈਕਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੌਟਮ ਟੂਲਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀ ਜਾਂ ਟੈਬ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਟਮ ਟੂਲਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਮਪਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸੇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੋਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਬ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਈਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 1975 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 200 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁక్స్ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁక్ਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਬੇਸ ਨੇ ਬੁਕਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭਰੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਬੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਪੈਨਲ ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਚੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਲੇਬਲ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕਸ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੌਕੋਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਅਤੇ ਬਣਾਵ ਭਿੰਨ ਤੱਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸਸ ਅਤੇ ਲੇਬਲਸ ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਬਲ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੌਪ ਅਪ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਵਿਵਿਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਆਥਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਆਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਟਾਇਟਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਜ਼ ਮਲਟੀਸਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਥਰ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਚੌਕੌਰ ਡਾਟਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਲੇਬਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੇਬਲ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬੌਕਸ ਅਨਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਡਿਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਇਟਲ ਟੈਕਸਟ ਬੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਲ ਟਿਪ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬੌਟਮ ਤੱਕ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਹੈਲਪ ਟੈਕਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ Enter the title of the book here ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲ ਮੇਨ੍ਯੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੇਵ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਮੇਨ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਜ਼ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੁక్స్ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਆਉ ਹੁਣ ਮਾਉਸ ਨੂੰ ਟਾਇਟਲ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਚਲਿਏ ਦੇਖੋ ਇਕ ਟੂਲ ਟਿਪ ਆ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ Enter the title of the book here ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸ ਤਰਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਟੇਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है इसमें national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकार का समर्थन प्राप्त है ये project spoken hyphen tutorial dot O R G द्वारा चलाया जाता है आगे दिए गए लिंक पे इसके बारे ज्यादा जानकारी उपलब्ध है इस लेखनी का योगदान प्रिया सुरेश ने किया देसी क्रू सॉल्यूशंस वाला नमस्कार साडे नाल जुड़ने ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ